A Ristoff pô, teve do bom do melhor sobre aproveitar. Ela, ela foi lá, falou com o namorado lá e causou muita tristeza, porque eu falo, o amor e o ódio vem a ganância também. Matou o próprio pai dormindo, a paulada, barra de ferro. Eu fiquei muito triste, mas ela está ali, está ali, ó, para a sociedade ver. Para não deixar esquecimento, alguém olha para ela, olha o que ela fez com o pai e com a mãe.